Ja, das wird sehr schön, was ich machen will, wenn ich das tun kann. Das ist Arbeit. Wir haben ja in der Alltagssprache sehr unterschiedliche Inhalte für das, was wir Arbeit nennen. Manchmal sagen wir Arbeit zu allem, was irgendeine Tätigkeit ist. Manchmal sagen wir Arbeit, wenn wir meinen, etwas ist ganz besonders mühsam. Das war vielleicht eine Arbeit, heute das Essen fertig zu kriegen. Für mich ist es, äh, ich würde mal sagen, sinnvolle menschliche Betätigung bei mir ist das, äh, bei mir ist Arbeit letzten Endes wirklich das, was ich tun will. Ja, ich will arbeiten. Ich habe da keine negativen Assoziationen mit Arbeit. Also mein Leben ist aufgabenzentriert und die Bewältigung der Aufgabe würde ich dann als Arbeit bezeichnen. Also ich habe Arbeit aus der Schule kennengelernt. Also das war eigentlich immer was Schlechtes, eine Hausarbeit oder sowas. Und deswegen habe ich beschlossen, nicht mehr zu arbeiten. Manchmal reden wir von Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit im Sinne von Geld verdienen, ähm, Einkommen erzielen. Also Arbeit in dem Sinne ist äh, eine Leistung, die vom Individuum erbracht wird, zum Nutzen von irgendjemandem, der dazu, dafür bereit ist, zu entlohnen. Also ich würde sagen, Arbeit ist eines der wesentlichen Grundbedürfnisse des Menschen äh, und gar nicht in erster Linie einkommensgebunden sozusagen. Und manchmal reden wir in einem eher wissenschaftlichen Sinn dann auch, in einem eher marxistischen Sinne, dann von Arbeit, wenn es darum geht, wie materielle, gegenständliche Werte und Produkte geschaffen werden in dieser Gesellschaft. Arbeit ist tätig werden für andere. Es sollte auf jeden Fall erweitert werden, damit man auch den Blick hat für den Wert der Arbeit, zum Beispiel Familienarbeit, Pflegearbeit, für Kindersorgen, Ehrenamt, genau. Es ist eigentlich gut, äh, immer besser, je mehr man aus sich selbst heraus arbeiten kann. Also das ist äh, dann ein guter Geisteszustand, finde ich, wenn ich Lust habe, was zu machen und da auch was entsteht im Leben, dann äh, ist es das Beste, was einem passieren kann. Ein Grundeinkommen hätte den Vorteil, dass es jede Art von gesellschaftlicher Produktivität und jede Art von gesellschaftlicher wichtiger Tätigkeit anerkennt und honoriert, ohne dass es den Begriff Arbeit weiter definieren muss. Das ist ganz wichtig. Die, die Arbeit brauchen wir, um uns als Menschen zu entwickeln. Das Einkommen brauchen wir, um leben zu können.